Stück heißt Easy Pray, leichte Beute. Eigentlich ein Stück, was ich gerne mit einer Frau zusammensinge oder so im Dialog, weil es ist eigentlich so ein Dialog zwischen meinem Vater, der völlig entsetzt ist darüber, was seine Tochter tut und äh, glaubt, dass sie leichte Beute wäre und sie kann das gar nicht verstehen, weil den Typ, den findet sie total cool und entsprechend unterhalten sich die beiden. Música